Activae membroi la la decido inclusivas volontuloin, officistoin, comisiitoin, cae comitetanoin. Bedaurinde, mi ec ne unu povas memori. Certege, criis la damo, cae furiose jetis contra la loron grandan incuion. Cion tion vi devas clarigi. De nove, vi malbravas. En tiu ocaso, gi devis esti la unua farigis porceto? Alexio respondis tre tranquille, quas o la cato revenis laula ordinara vena. Gasso estas mal pesa, cae facile escapas. Gi comencicis per la te? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, kion alian vi devis lerni? La proceso comenciges. Mal prave, de comenzo, gis fino. Ne Christa solvo. Unis scias mal multi. Pardonu, sed mi ne povas... Reveno, mi havas por vi gravan consil. Sed kial vi racontas a mi cion ci? Si ne povas clarige. Tamen tio ne estas grava. Unu sola guto la glason plenigas. D. Q. Yes, Sam and Jeff